Es un amanecer en la sierra. Rompe la aurora en jirones el cielo que ayer dormía. Y la primer luz del día baña los sauces llorones. Cruzan los patos silbones que anuncian ya la postura. Mientras puebla la llanura algún carau con su grito que al oído llega enterito y entra la alma con tritura. Sería muy larga continuarla. Me llamo Enrique, vengo, nací en la capital federal, viví muchos años en el campo, donde tuvimos un, una extensión de campo donde hacíamos producción agropecuaria. Después de eso vendí el campo porque nos estábamos fundiendo los gobiernos militares y me dediqué a las finanzas, a la bolsa, al comercio, mercados financieros, etcétera, Lo cual me llevó a un grado de locura y alienación mental muy importante. Y después de eso entré en un periodo de tranquilidad en la cual me quise suicidar varias veces hasta que una vez tocado fondo pegué el salto hacia arriba, saqué la cabeza a la superficie, pude respirar y empecé una vida mucho más espiritual. Este changuito es Bagalumi. Callate, león. Es un león. Bagalumi León. Eh, es mi nieto. Y bueno, y aquí estoy en Capilla del Monte, en unaguasi viviendo en comunidad con mi familia, a la quien amo mucho y tratando de aprender mucho todos los días, aún con las enormes dificultades que presenta la vida en familia, que es la primer comunidad y la más difícil de sostener. Bueno, empezamos estamos porque es una zona donde el agua... ¿Y después qué hacen con el agua? Después con el agua va ahí a las plantas y a través de las plantas se va purificando y... a eh, ir a un jardín no sé si saben de la pedagogía Waldorf. Te enseñan tejido, huerta. Estos, estos son nuestros zapallos, ahora están medios muertos, pero eh, igual están vivos. Acá plantamos un, un arbolito, no sé bien de qué, Yo soy un hombre sincero de dónde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de dónde crece la palma. Antes de morir yo quiero echar mis versos al mar.